卡洛斯咧上個月咧就設計同埋製作咗一個咁嘅自動酒精洗手裝置，已經算係好成功噶啦。而且下個月咧仲會喺俾科學老師嘅 p d p 裏面咧教老師點樣去製作添。但係啊喺我自己嚟講咧，我仲係唔係好滿意咯？點解咧？因為呢兩個瓶咧只能夠擠緊流體嘅酒精啊。假如大家有睇過我教製作呢個洗手裝置嘅節目的話咧，就知道我最當初嘅目的係想知到啫喱状嘅搓手液嘅。 而因為當中遇到好多問題，包括個彈弓太強啦、陀機唔夠力啦，以及搓手液嘅密度太高，所以唔成功啦。因而退而求其次，先至設計咗一個接普通酒精嘅洗手瓶啫。我死心不息嘅原因係因為屋企同埋學校咧都用好多呢種咁嘅搓手液，而且個人覺得搓手液搓上手咧冇酒精咁唔舒服嘅，因為酒精咧嗰種味又大啦，聽講又會對皮膚傷啲添嘅。 于是我就下定决心谂个方法，点样可以处理到呢支初手液？想知道个方法点呢？就要睇到最尾啦。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇俠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。根据头先咁讲呢，其实唔够力呢，主要出自我哋所用嘅驼机嘅力量唔够啫。咁我哋可以尝试去揾一啲。 力量比較大嘅陀機，又或者索性改用步進摩打。而步進摩打咧同普通摩打嘅最大分別咧，就係佢係使用呢個數碼脈衝嚟控制嘅，無論轉動嘅速度同埋幅度咧，都可以精密咁操控嘅。至於呢啲比較小型嘅步進摩打咧，佢就係連接埋螺絲桿，其實就好有用嘅，因為淨係靠個旋轉運動咧，就可以轉變成為呢個往復嘅運動。 而呢啲咁嘅装置咧，就经常喺光碟机里边就会揾得到噶啦。但你睇下佢个摩打嘅大细都知啦，佢嘅力量咧就唔会好大嘅啫。嗱，没有嘅最少，只有更少。你睇下呢个系咪再细啲咧？你呢种咁嘅微型部进摩打咧，就放喺啲相机嘅镜头嚟控制个 zoom in zoom out 嘅。你都可以想象到佢嘅力量唔会大得去边噶啦。 既然今次我哋想加大力度去支啲搓手液出嚟，梗係揀啲有咁大力得咁大力㗎啦。嗱，我手上呢兩種咧就叫做四十二電機，主要咧就因為佢嘅長同埋寬都係四十二 mm。而呢種咁嘅步進摩打咧，就經常喺飛 D 打印機裏面揾得到嘅。好似我而家手上呢只咧，就直情念住呢個飛 D 打印機嘅牌子添。好啦，決定咗用呢種大細嘅步進摩打咧，我哋就要揀適當嘅呢個驅動板啦。 嗱呢一塊咧就叫做 A 四九八八喎，咁我以前介紹 3D 打印機嗰陣時都介紹過佢啊。你要用到佢咧，就要將佢插喺另外一塊板上面。而另外呢款咧就叫做 A 三九六七，佢有個名啊叫 e c Driver。顧名思義，即係接駁容易啲啦。喺度咧，我就用四條線接駁咗步進摩打，同埋接咗十二伏電源。至於 n o t e MCU 方面咧，就要連接 Ground、Stoppin 同埋 Direction Pin。 而喺開始製作之前咧，我仲咁啱揾到一款四十二個步進摩打，係一早連接咗減速嘅絲杆嘅。咁啊，正好俾我咧去練習下點樣可以控制佢喺步進摩打嘅編程方面咧。由於 direction pin 同埋 step up pin 咧一早咧分別佈咗 D 四同埋 D 三，所以編程方面我哋都係照樣咁樣 assign，同埋將佢兩個咧 set 做 output。而 direction pin 咧就主要控制摩打嘅方向，而 step up pin 咧就控制個摩打行幾多步。 咁首先我哋就将呢个 direction pin D 四 set 做 high，然后就用一个 for loop 咧，就控制佢行一千六百步乘三。咁喺呢度我简单咁交代一下啦。原来喺而家嘅设定之下咧，一千六百步咧就相等于个步进摩打转咗一个圈啦。而一千六百乘三咪即系转咗三个圈咯。至于 for loop 里边嘅内容咧，就系将呢个 step up pin D 三咧先 set 做 high。 而停一停六十微秒之後咧，又將 D 三 set 做 low，原來咁就可以指示到個步進摩打行一小格啦。跟住停十分一秒之後，又向另外一個方向再行一千六百步乘三。上載程式接好線路之後，你就會見到咧個步進摩打咧係循環咁順時針轉三個圈，而逆時針轉三個圈啦。嗱喺度學習個物理嘅朋友都應該知道啊，摩打咧轉一個圈。 枝幹先至會推前一個螺絲瓦咁多，所以機械效率啦，mechanical advantage 係增加咗好多嘅，咁所以應該肯定就夠力咧去按下個搓手液嘅。咁既然機械嘅問題咧已經解決咗咧，我就着手去做個框架啦。我用咗兩塊木板咧去構成一個 L 型，就足夠位置去放進搓手液。而喺搓手液嘅左上方咧就預留地方去放置個步進摩打。 我使用咗專用嘅 L 型配件咧嚟固定步進摩打，而要將配件安裝落去木器上面咧，就一定要使用到木瓦螺絲啦。因為木瓦螺絲咧啲瓦係利嘅，唔需要經過工瓦咧，就可以自己扭入去，所以都有人叫佢做自攻螺絲。相反，L 型配件同埋步進摩打之間嘅連接咧，就應該使用 M 三嘅機瓦螺絲。 我使用咗一个十二伏嘅直流变压器去供电，跟住同样都系用木瓦螺丝将 Note M C U 嘅扩展板安装好，而 A 三九六七嘅驱动板嘛，亦都用相同嘅方法去固定。大致考虑过个红外线感应器应该放边个位置之后咧，我就开始试制咗呢个按压嘅部分啦。嗱，我开咗一块松木板，就喺上面咧。 转咗一个九 mm 嘅窿，而呢块松木板嘅大细咧，我系量度过噶，系啱啱够位置咧套进呢个丝杆嘅。而下一步咧，就将丝杆嘅配件用四个木瓦螺丝啦，同块木板连結埋一齐。之后咧，就逐步逐步进行连线嘅动作啦。首先啊，当然要供电俾呢个 Note M C U 咯。 擴展板上面咧係預留咗位置咧，將電源咧分配俾其他嘅摩打或者摩打嘅驅動板嘅。之後將 direction pin 同埋 step pin，仲有四條嘅步進摩打線咧都接駁好。至於紅外線傳感器咧，我就打算使用 n o d e MCU 嘅 D 二嘅輸入嚟到編程呢邊咧。 你睇到我分配咗咧 D 零啦，呢個 L E D 嘅輸出啦，D 二咧就分配俾傳感器，D 三咧就分配俾 step pin，而 D 四咧就分配俾 direction pin。我將傳感器嘅狀態咧讀入咗 I r status 呢個變數，而依句咧就檢測下 I r status 咧究竟係零定係一。如果係零咧，就即係俾手擋住咗噶啦。 依據咧會同時 check 埋 PIL status 喎，即係傳感器之前嘅狀態，以防有人咧不斷咁去干擾呢個傳感器。咁就先將 LED 嘅指示燈開着先。至於下面呢一大段咧，就剛才已經解釋過噶啦，其實就係將呢個步進模打咧順轉三個圈，就逆轉三個圈。至於當傳感器冇俾人阻擋住啦，就應該熄翻個 D 零嘅 LED 啦。 至于最尾呢一句，将 i r status 放落去 pre i r status 咧，其实就系想储存起传感器之前嘅状态，用嚟俾之前嗰句咧，我哋检测有冇人不断咁干扰传感器嘅。成个程序嘅流程就大致系咁，但系当完成咗之后咧，我哋仲可以利用我哋嘅计算机思维，慢慢将佢修改微调，去配合我哋嘅需要嘅。 今日同大家分享咗有關步進摩打嘅知識啦，同埋佢嘅驅動方法，亦都為能夠處理啦呢個啫喱狀嘅搓手液嘅自動洗手裝置啦，提供咗一個解決方案。希望各位都會覺得呢個影片有用啦～ 如果影片能夠幫到你嘅，請下面加赞。讚。如果有疑問嘅，亦都隨便喺下低留低評語其實作為咧一個設計同埋製作嘅活動咧，係要不斷咁修改嘅。就好似之前我個設計嘅原型咧，就唔係好順暢啊。於是咧，我就喺絲管隔離咧加多咗一條铝條，加多咗一條竹，再落咗呢個潤滑劑之後咧，成塊木板嘅運動咧就真真正正順滑咗好多啦。而我真正想嘅咧，就係每一位 Maker。 都能夠學習到呢種不斷改良嘅精神。